suubi abazungu bwe bakola tukita ino kyolation field they prepare you for either bad or oh good news eh, eh. muluzungu bakiita tukiita inoculation theory eh. naye banaekamba buulire ebintu mm. byakatemba ebyo siri walaini wabyo byakatemba every time me am either writing my books mm. over reading mm. sagala muntu akuba simu yange kubyabusiru yani akubidde ati ate simu ezo zimukuba hmm. fe zituleetera obuzibu hmm. nabagamba wano andetmerepeated i don't have a job in government hmm. i left government eight years ago why do you ring me to involve me in your problems bagala kubatwalibwa president that concerns government oba bakubuuza kukya sente no waliwo ate mutwononera kuba temulina discipline mm. gobagoba mukibanja omukazi akuba esimu ekiro oliwako otudde oliraga ddayo omala ebizibu byewakoze omukyala ajja kulowooza nti oba bakazi bo bakubira mwabakalonda mwalonda abaka bamu mwalonda buli muntu kati waliwo omukazi akubye esimu ankanze ah, nokunkama omwana abuze omwana yabuze owani obadde omanye owuwo omukazi nagireeta laba abaana bamwe babuze mbundiwe nti ndi omwana yabuze <laughs> ndi polisi ndi erosi ndiki jinde mwojikube mukazi gwe you have the police you have all the local structures why do you ring me abantu bawano you, you, you erected your leaders mm. from gund lower levels to parliament why don't you refer those things to your, your people and you call me what do i do in the government tell me. somebody should tell me a job what job do i have in this government that's very important don't refer to me those issues that are handled by your local leaders bwobanga owawasa omukazi atamanyi kufumba tonyigiriza wamuliranwa yes understand from today that all matters must be handled by your leaders if you prefer the beer if you prefer the noble leaders mubere nabo for the next seven years five years mm. yes learn this naye kati waliwo ebikubya essimu nekigiddemu nekigiddemu seba essimu yeereeta mannyaki nangombalira mu mitwalo ekkumi <laughs> gwe bagikukubiddeko bagikubidde nenzibawalengamba munange esimu yaleeta manyakibakuyitwako kasente nange ndi mitwalo ekumi esomba lya mitwalo ekumi tolimuwa musolo nze ndi mitwalo ekumi nawe owa omusolo negagiddamu negagiddamu ereeta manyaki gwokubye manyaki agwokubye manyaki ate biba bibadde birikodi nga mbiweereza ekinene ekiringa baasi omanyi nti omusiru muweereza kiringa baasi ba nejjajja byeyavumanga ba babe recordings bagenda obitekaebatekekoa ovuma biri ebipi ebinene if you ask a stupid question you get sir answer a stupid answer <laughs> me am not in that type government has clarified hmm. who can benefit from this 100000 uh, i'm not one of them so don't ring my number siri mu egyo mitwalo kumi hmm. no nebweba million sigikimayo hapana bino byabanaku bino byabanaku namwe bino byabanaku eh, abanaku muyige abantu muyige kubanga what you are going to do nti nabagee nti why does the president do these things tukiyita giving capitalism human face hmm. timumbeera ngaeno abantu mubaddizeeyo kakati abanaku tebaali temwali bayingiridde naye okuva pulezidenti eragidde emitwalo ekumi ekumi bagenda kuzibba kubanga abba emitwale abantu kumi abba miliyoni omubbi yebwa abba hmm. kumi abba ki bwabba abantu lukumi kati mukimanyi nti enamba eh, zonna endangamuntu ezasigala mumugiyita mutya bazikimyeyo ezasigala eri mumundi eh, bazikimyeyo eh, bazikimyeyo bagenda zifuniramu bazikimyeyo kati ekyo kyokuba nzi nabagamba nti president ye bwakola ekintu ate ababbi be bamusobokayo and they don't understand mm. why does this money do these things nti mu ayamba abawebulire ku bulamu bano tebalizibye baalitegedde ti sente zino nga bwakyakola ku bino ebirala to have solved depo, uh, eh, uh, eh, dispersing abantu ekibuga bakivuddemu we have to pay eh, sacrifice one kuba tulina kati fe ebyokuyigirako nti italy bagwawo spain bagwawo agondi brazil minista yawakana ne president nga president is a populist netuba namawanga agakoze obulungi nga kenya they performing well president navayo nabuuza omuntu mulujjudde nakugamba okukola ebitanda bimeka kakati today eh, nag twalibadde tugamba wesuffered setback covid yayita mu three phases en gituyiseemu yakubiri kakati ababbi kyebaalibadde bakola abantu ne baligaye nti bamaleyo omwezi omulala mulamba naye nga mubutadde mu structure obutakiddamu ba abantu bajja kukoowa nze natidde okuŋŋamba nasomye mawulire nti e rwanda 300 people flout covid rule zipadde babasibe banafa njala bajja kuza balance mu kibuga if we don't handle them kazo sente mwali zibbye zaali badde zabanaku nze kyenneegunya ku baganda kiri kimu abaganda bwobasoma balina sharing process abaganda ababaazi batwala kabuuyi katonda yakola ekisolo wakati weddiba nenyama waliwo kabuuyi oyo wababaazi nebwaba musava atya nebwaba musava atya nanyini kisolo tamutwala kiriale stated abaganda bebagenda okuyigga ensolo bagigabana tebanagenda befumitiranga yo amafumu eyalesa embwa eyazize omuzizi e-, eyawemudde ali mukizigo kati bamala okgaba nebagaa nti bano bawe ku bano they used to kill themselves omuganda bwaba agenda okutta enswa kyetuyita okutta enswa ekiro empawu hmm. emabegawo ekiswa tokwatayo mm. waliyo nanyini wayo waliyo ebisolo nabyo birya you must share divide the antihero into two kakati bwerabira ekintu kyonna oba kisumuluza obaki you don't go back to the antihero antihero morning ebisolo byakuwadde time nojjako ezizo you don't go back teri muganda adda kukiswa newaba alinakyerabire toddayo this is the sharing hmm. ensenene omuganda bwazirabaakuba wuuli kuba what you don't know ti ensenene kumakya ziba mu clusters oyola buyozi mm. but emuganda must alert others omuganda bakuyita okujja obutiko oyita banno wadde obutako tebutambula babuyita mufu tobujjawe kukula obutiko mm. you call others Mo, abaganda ne bumba ku mbaga oluwombo lwabako ne lugwa bwe balulonda babuza mu kibbo kyabako yes toyinza tutwala era tebalulwanira lwaki ah, baabo mukidaala bayina enyama yaabwe egenda kujjayo esowaani luno lwabako kati zo sente zabanaku muziveeko disimane era kyovalaba abasajja bali ababala mu buyindi abaavu babawa omukyere naye omanyi kala yaago gwa bulaaka hmm. ogutwala ewaka tolimba mukazi nti gwokuguze okukwa gavumenti kakati ate bano baleeta nebagamba mbu amafuta gamaje gakiragala era bagababbako kubanga mwaligai nti amafuta gamaje gakiragala agatadde mumotoka gavamu omukka gwakiragala naye kakati otegere otya obaevuuma erimu gakiragala kati eyo naye aidiya nebagireeta nebabba bekadeeriontiwantusolovanisu ekyakubiri mugamba buulira hmm. omuntu bwe bakubuuliranga banno hmm. nti omuntu gundi muveeko kkiriza muveeko hmm. nze ndaba nyo ebinigeria binigeria mbyagalako ebintu bibiri ekisooka bikyayisa obwakabaka mwetimukimanyi ebinigeria bikyayisa obwakabakatomulaba nti prince agenda kwata baka banne tomulaba nti princess ayagadde omuwala omusajja atoli biri primitive hmm. this is what the nigerians are telling you bwotunulya ebinigeria kuli kikali bikyayisa obwakabaka ndendabe kati lwakuba bagenzi bavamu ebibwa ebyokuloga eh, bya prince nebadda mubino ebyabulijjo eh, ah, ah, biri birala mm. ebyabakazi abalabika obulungi ebyobwenzi mm. era n'ebyobwenzi otunuulira mm. omukazi ava mu maka ge uh-huh. omusajja n'amubbamu mm-hmm. era ba endinga afungazeeye wabba yegayiridde naye nze byendaba kubanza ekintu kyonna nkirabamu element hmm. ekyokusatu ekiri mu binigeria ebyo buli misiteeke gyokola wabaawo eyagikulagulamu hmm. buli mu abantu bonna be bakugambanga nti omusajja oyo muveeko kkiriza omusajja muveeko fe abaganda batugamba nti ekiwemule omukumi wawaka mawulu wagatuuka ekiwemule omukumi wawaka mawulu gogayita mawulu ekiwemula musajja mukulu ewaka kawala kato buno obukozi mm. bwe wakanti olubuto lwanirirwa ddadi ntubala ennaku ate okubala ennaku kitegeeza tibyaliwo sibakitegeeza mubaamukikwasaganyaes omuntu yenna asuula ow'amaanyi aba munafu gwe gwotya mm. nze banwanyisiza okumala emyaka munaana abo gurupu yaabwe waliwo gurupu erwana naye kyamaani waabwe awulira nnyo pologulamu eno era bagiteekako omuntu agirikodinga namukubira gisimu abadde mulwadde lwadde namugamba nti wa quick recovery ate nga gwomukubira nga nayabakaaba <laughs> bamuleka mu ddwaliro ne badduka baolumala okukwata sente ne badduka ne batema muwenda abayita balusula mm. nti batwala bannaabwe olaba ne muwenda abakaaba tebatuyitanga era muwenda yabagamba bwoba tobasomyeko tebali kyebakuwa kenfunye mala basuma ne bwe bakwata ku sente nga badduka teryatabakaaba akolaganye nabo naye yesterday nalabye abantu babiri ku byuma byange basose kuleka masimu mumotoka nebagenda mu open place hmm. somebody came that is very close to me which is not mirundi has no friends so gentlemen i want to inform you you expose yourself to the, to the satellite whatever you discussed there motoka mwazirese at a distance amasimu gonna nemugateka oliya kubiddemu nenamugaa nti esimu tojja naye bo balowooza nti mbakwatira ku metaliki ya itemuzi kumbe listen to what these people telling you mirundi mwesonyiwe mirundi ajja kuleetera ekizibu kakati gwe tulaba ono gundi kijja naŋoma kaali kasajja kanaku mwetemanyi kijja naŋoma kaali kalema mm. nga kenyera balagiwaako nekavuma omuhiikirwa wattoolo Mm-hmm. oyagala queen mother oyagala kekali kamumutwalira laba bwakola ekyobusiru nakatta life yeyo nateyafa batadde banasulu batadde kumaalo yattamukazi batadde baani balwakasisi yaavuddeyo amuntu omuntu gwe gogaya mwesonyiwe gentleman forget about me youre created more troubles for yourself nze i will never talk to you in my life era iranga i send their message to their people nembaga they have captured two people motoka bazire mm-hmm. short distance bivogedde byonna mbifunye via satellite kuba nze nemotoka yange eri monitored by satellite nebo tebatikkiriza ni tekinologi gyali mm. kale me i would advise my friend one youll never talk to me kuba ino program ogiwulira youll never talk to me byaggwa why don't you listen to other people who are telling you leave this man alone leave me alone may i know bamanyi nti mbalinako valuable information era emisiiki gye baakola baali bamanyi nti mbalinako valuable information mu state house ne balowooza nti ate osobola nekuba enyondo mumutwe nojako pologulamu yange tba enyondo mumutwe we fell apart we fell apart no reconciliation kunsimu kabuli ne muggulu mm. that is the mukirimyandisi I captured these two people on set via satellite. Amasimu bagale sati distance. Nemba wereza message. Nimba kutibye. Mbalabi wimoge debio na. Amasimu mwagale sewala. Nemoto kamwazile sewala. Na yira amba kuti. This is, this is technology. Bafu naba military intelligence. Mm. Nibantambuli yake miezi mkaga. Nibalemua. Nibaka it is a Russian machine which moves 24, rotates 24 hours. eri ku setilaiti nebagenda erasha abarasha nibabagaa nti eyo mashini gyeri naye eri very expensive mwenda nabagaa nti egula milioni za dola kumi na mukaaga menti etukubidde emyaka esatu esente yazijjawo ezo emilioni za dola ekumi nomukaaga abasajja nibabagamba nti naye omuntu wetubulidde mashini yo gyeri naye hmm. tegulikako tye naye gwe mutubulidde nti mutamiivu ajopaleti nga si yeye nebagaa nti ah, museveni yateekawo spiritual team mubaspiritual forces yeyamuwa ntigenda okuba egundi kati ekyo nakyo nebakinonyeza nebakiriza nebagaa nti nedda saara ate ono yaawo ono kakati munankolaki leave me to do my things i love you to do your wors i have valuable information about you but amwe makiwa man noba obutambi bwenkuba waliwo bulidde tebwesikuba fenyefe yatugambanga nti bwobanga olwana n'abantu mm. olekangamu ensiisi byeziririra mu ttaka mm. leave me to do my things i leave you to do your things me, there somebody who has a, calls it a project me i don't mind about your project i'm not your opponent but learn from today i'll never support your, your project in my life kirumi yurupe ngaomuhikiro bwe yasasula ku kijja nangoma mm-hmm. naye waffe ku kyalwaliwo omusajja baali bamwyita asbolo abelungu jja bamumanyi nga bwamanyi naye balwanira kabanja asibola olwa sente ze nagula abeerosi nibagaa nti musajja ave mukibanja musajja nakiremeramu yamugambira mugundi mukooti muberosi sijja kivaamu nagenda kukunamya ne sente zo naabobukiiko bana balidde sente lisirwati abobukiiko zebatamanyi nti ze nfaitinga omunaala naye ngumanyi tekasagunatta abantu bajja batta ekyekyali esente miliyoni olukwaga kiyina omutwe gukiringa sefuliya yomulumba envunike gyebataddeko ebituli <laughs> bajja bibetinta kukyalugazi navaako nasatu fotinentire nze kindabikira nti puresidenti kabinenti eno bwe yali agironda yategeera kyagenda okukola hmm. era nabo bamanya nti sente zijja bano abatuula mu serena aba stock exchange ne bazipulaningira kakati what do you do what do you do Hmm. nti kati rava kintu kikuba esimu yange kigiremeddeko <laughs> kubanga sambodde amanyi wewaye kolunaku gondi mboliamu porogulamu yo gwe nkubulya porogulamu yange nze nula mumbwa <laughs> gwegireke kakati kikuba amateeka akakuba esimu bwokubiranga omuntu esimu natagikwata emirundi egigiveeko bwaba mutoyo kati akwatireyo kati musiru <laughs> andi kanotibyemembaomy family you cannot be one of my supporters my followers kuba my followers know where i am mm. kati waliwo ebisiru ebirowooza tikijja kuba kyempa amagezi agwe jangu oyogere kwegagenda okujja mu porogula bwetuukayo twogerereyo baba amagezi agako katonda teyagongera ku nze wagasigaza do you believe that by the time i come on air i did not plan for what i'm going to talk about ate wegenderezanga nnyo mukunja omuntu ategeera nti kati timing agenda mu programu nakubira esimu hmm. abaku influensinga abalala bewaana mwebatenda magezi abaebyofe tubibagamba kyogere nekateekaawo gwe gumbulye binayogera gwe iplan <laughs> my program kakati nze mbagambe ti we must understand that what the president is doing entandikwa Hmm. nabaletera gondi yasoka nalulo farmer scheme nebajibba sente era banene bebazirya uh, nadg ebintu byona byaza abakolera teri gavumenti yali ebikoze but heis giving capitalism a human face ye ham lwaki yaleta sente yemugaga asinga ham ayina omutima mulungi era ayina lirifu thats one two hamaga nti abagaga badize ku bantu nabo abantu bapangisawo bakiki oba lagula eddagala naye ab mtn abajja okubba obubbi wano bayeatero banebzirwa kakati ate museveni bwayogera ate bajja kubanga bagala bobbalaba kakati ate museveni ayinza okuba nga ali reactive okulonkinga ebyo babula akamairi nga tebajja kuwa misolo yes kakati ate mukavuyo kano pulezidenti amanyi tewaliwo abefudde abali ku task force abalya sente mu bantu he must clear the air why nti between okutuggalira otulookinga ne akawuka kano bakazanyira mu second wave bagizanyiddemu no oxygen which i think is artificially made ebitanda tebyakolebwa naki naye mu 7 cent kazazifulumiza mu malwaliro agamu ebitanda bikalu busairenzi bwambyolese mukyabuulire obuleeta abantu aa abalwadde tebagende mu mawuliro labamu olupapula lwamawuliro olukubye yafudde mm-hmm. yes mm -hmm. this was an automatic thing as long as Museveni brought to the money the situation is kati chetuwebo za kilichimu is it artificial kakati obabo bali descend sisi basosho kulia bali zisasura kubanza chiemba sasira kwa president we kwanga na imida na gani nakugamba chi ekitekeza gure responsible kukufa abantu vajja kuyola ni webuli baddi baba vitu nuyamikundi somebody that comes up and tells you singa omusajja ayimire nagamba abaana be nti mukyala abaana bamaze ebbanga nga tebasoma sente zesukulufiisi sazikulekera sazikulekera eh, abaana tebayinza kutta nyabwe neve accept to take responsibility nti abantu bafudde olwokuba you rejected the president goga nti ye museveni musiru kubanga wat you are going to say nti bamujemera naye onakyeganye enkyo nogula obwaletipepa nebuteka uganda has the best gund muli busero nyo obusajjamwe mugula ga bwerere waliwo ebitayogerwa waliwo e, erimba ejyebiti litugira there is a sakiria people have died and the president has uh, given ugandans who is responsible kakati nze watamuteringiyo zembagamba nti nze naye ekintu kyange bakiyita tot test overcome the stigma and test yourself kati bwe kamaze sente okuyingira omanyi kyekakoze mhm. kaleeta bakusasira nti bawonye kaleeta babebikulu nti bawonye kati batubuulira bawonye nga temwatubuulirako nga muli balwadde batya anti nedda kati kingi ya strategy wejanjabira ewuwo mm. what uganda is need is hope nabaga nti ebintu bya museveni byonna byazaakola bibaddemu pain naye nga birimu hope tiazibye katonga waliwo hope nti amaje gatambula genra nga noba mukibuga bagalinze nasiba abanorthern uganda nategayo camps yes yali alwanyisa koni naleta negundi gunships babesije baziba naye besije semunenya besije hmm. omusajja ogula amatooke mukatale besije aletambidde gwe dokita agula ati helicopter ate yagenda mu winter wuyeho <laughs> iveni vizibiritewozi mpozi ekyo nakimusaekyo besige nakimusanyu omanye gula makerenda nampiso naye bamutuma head of logistics mm, mm. mm. bweoba gwe head of logistics twala amanyi naye balina aloganse besige teyagenda namanyi nebaleta emivumba gyerikobuta the president had to take them to israel bazifiting but zatuyamba there was hope oh, kakati what is happening nti abantu nga bali mugunde bali kukuma muggalo their must be hope when do they come back back at work otherwise bajja kuwa kakati ekyokubiri mubawo emitwalo kumi mubabuulidde zezisooka oba zezisembayo nga zakukola komadi kwedabulaakawunga twakafunaaha kati muzibabuulire nti muzirye ekivubi teri ndala era nze kyembagamba nti bwemunazibba the president will go back and kifuuke prohibitive ti bwemunazibba nemuzibba ajja kutunulya budget nga budget nene hmm. aba alifunye emirundi ebiri mufune gumu it is the interest of the basuma now e, ekintu kino kyomukireke omanye abasuma abasuma abali ethiopia abasuma ba uganda bo tebalina kyebatasuma balinga kapa mm. kapa eri emmese eyolubuto nogibuuza nti bazukulubo baliryaki nti esubi kuba <laughs> kapa yali badde esipa yalinga emmese eyolubuto <laughs> bano bababbira ddala sanya yugo to ethiopia ethiopia ne airways yatandika 1923 ekyaliwo abasuma be ethiopia bakiriza tubbe buli kimu naye ethiopia ne airways esigalewo nga yefulaga kalia hmm. abasuma be zimbabwe bakkiriziganya omupolisi we zimbabwe tasobola kukwata pooca atabisolo namuwanguzi mm. kubanga twalizimu kwebayimiridde mm -hmm. bano nabagaa nti singa neddamu yejinja yali esituka singa eri kufaamu ya muntu tewali kyebatasuma kakatizo sente muzireke temuzisuma era nze nabagambye nti the matter isimbu tuyina experiensi ya lumumba pulezidenti yamutwala mu general duties prime ministers office lumumba nga sekitale geno yatuusiza sente kuba enaalemu ku byalo this was one of the reasons lebali bamulwanyisa kuba sente zayitanga mba middlemen ne bazibba kakati eyo fomula ya lumumba tetusobola gikozesa how did lumumba send money to reach nrm committees t bakuliregista ku kyalo abagwa mukategula eyo mukategula eyo kuba kakati gano agabbi gadde galowooza gayinza okuba gatuufu ga, ga, nti nange nfuna emitwalo ekumi nti e nabagagga twabawa twali tetukitegedde ntigwe mirundi kusimuyetekkidumu kidumu gibwerezeko zidumu nzikuliise gwe ekisajja ggwe nange nimba emitwalo ekumi bwembeera ewaka ewaffe hmm. obaliwo omukolo obalumba obaki maama naga nti tewali mazzi abatagamba nze hmm. nze nkima amazzi talina bazukulube abatagamba kazibwe ogamba ebmitwalo kumi siriimu naye amagezi ge baliko nti babadde basooka ku ggwe wekiwakanye nti gwe tewazifuna mm. era abalala bonna bwe babakola emafia blackmailsyo kakati singa ku kyalo kuli kwekubadde abekyalo waliwo ekyalo kyebawandiseko abantu nga tewali abamanyi mm. nga ku kyalo tewali abakolaki abamanyi what do we rose by having a, a village register netutegeera abagwamu mukategole eyo egavument van kani move mugombolola emu olunaku lumu nga sente bazifulirawo ate nze mbagamba ne indiribo ink buli azifunya aleme kudda gwe basoma yatwala gwebasomatulonda eh, kubanga maifia is hmm. nti bwezinayitirira obungi bwazo abaalifu mm, pulezidenti ajja kirabanga kiri prohibitive mbagamba bulijjo nti abantu bonna basobola okuzimba amayumba naye oyinza okuyita omuzimbi nomugamba nti okutandika enyumba netagisaki nti olina okuba nobukadde kikumi so singa olyaga ntuzimbeko omusingi tudde tugituse ku madirisa egende ku opulate tugimalirize somebody can do it but if you tell this man kati president bwanakalikulatinga sente zino nazikalikulatinga nga nyingi mutaddemu empewo yammwe it can fail ekitegeza kiti the interest of the public to ensure nti tusigala nga ziweebwa abo bokka be zirina okukolaki okuweebwa ekyokubiri nabbanja alina challenge yamaanyi hmm. nti mu gavumenti ya museveni nze nga bwenjimanyi lisafo gye yakola tewali muntu yagisanyukira teri muntu ali mu kifo kyeyali ayagala eh. okugjako nabbanja naalupo na, na, na abo basanyuka basigadde tebasanyukabamanyi bali balowooza waliwo yakubisa ebipande nti the right honorable prime minister ye nga yewadde kya prime minister eh. yes ye yali amanyi kakati bonna bali disappointed kakati nabbanja omuteeka mu kintu hmm. kyatakola ki kyatabaddeemu tabadde mu prime minister's office tehandolingangako this na, oh, something of a national issue kati bulanda gyeyasooka okukola okimanyi gyeyasoose okukola na banji hamu yalese emiliyoni mumeka sumi bitano mumeka yalese bitano nabanji enkya nakera ku makya nagendawa emiliyoni ataano mubanadini naye nga teteyatodde kuzahamu ah, ah. namba yakwataganya bukwata kakati awo bamafiya ani yamugani tititwaleyo sambwera alina okuba nga yekimugambye nti kabadde kasaala kange akakimuletinga okuva ddi abo bamukuba awo nabbanja bamukolaki pulezidenti yalibadde omanye banabbanja ekibi ekibaliko yalibadde alina personal assistant owuwe gwazze naye mu gavumenti ojja nedrive nani personal assistant ogwo muludde naye piva omubuliremu ojja ne personal santu omukazi agenda okufumbira mubufumbo ajja nakaana kamwenye nakanayasa enku nokukima amazzi <laughs> bajja beti bajja mukkiriza nabbanje would have a strong public relations manager a strong personal assistant gwasooka okubuuza kuba nabaga tuyina gwe tuyita advisor ne handola advisor mu uganda welofare ehandola akuga nti eyo saati gijemu nogijjamu kyayogera tekiddibayes no kigongo bamuwa profesa mutibwa kigongo ye musajja yalaninga parliament nga sipiika ngaavudde mu busuubuzi how did he manage yakkiriza yakkiriza nafuna ki personal assistant kazi bwe yamugaana hmm. yes you are new president museveni yawandika mu kitabo ki nti bwetwamala okukwata obuyinza mu uganda twawandikira nyerere natuweereza omusajja atuyigiriza okufuga eggwanga kipusitinisbook hmm. mwekiri nti uh, puloko yakola atya museven museveni yamuwa okukulira eso namugana ti munange ebyambika sibimanyi hmm. naleta esajja feeka yalija south africa lyali likuma ku gate nti advisor wange nga mu south africa sente zamuwanga sizayogera bwebategeera nti puluko intelligence tekola eso tekola nadduka emisinde nayingira fdc yategeera nti bamujawo nebamutwala kubeera fast secretary e landa nibanene bamubuulira enkeera yakeera mu meeting yefdc ku afirikaana eyabadde dairekita wa eso nadduka nadduka yadduka nayenaye president yali amukkiriza to have an assistant kazibu bwe yali alayira ku bwa vice president yamugamba sebo nkusaba ndayire n'omwami wange namukiriza balayira bombi konsekanse bweyetta the husband became part of the, the, the, the gund omwana wa maliya omufumbo kakati bwebayawukana obwafaisi bwali bulina okugwa okitegedde hmm. tikita gerya marketing kati nabanja needs a personal assistant president gwamulondedde ehandola ate namuwuliriza na Hmm. kuba kino ekifo kinene nnyo ekifo kya prime minister kinene nnyo gwesooka ononya akifuddemu be bakifudde ekinene naye sikinene kuba pulezidenti aganalese bavubi ba ah, byanyanja naye yesu yatandikira ku bivu byabanyanja teyasooka kutwala kuleeta balugunda hmm. naleeta tebanabbanja aa ah, ah. ye yesu yatandikirako bavubi baki kubanga kino ekifo kya muntu wa wansi ah, ah. Eh, prime minister owulirize kubanga gwetwalaomuntu wa wansi yali badde minisita local government yasudde mu seven minisita local government yasudde mu seven kubanga yateekawo emisolo egitaliiyo hmm. tewali muntu minisita gavumenti eyina grant nan conditional and conditional naye bachairmen ba 5 abaliko mm. leaders mm. tebazagala kuba ziri accounted for mm. by the auditor general mm. baagala ono abakkirize batekewo emisolo kyobula museveni bwalwanyisa emisolo gyemicyomo tebagijjaawo ezo teziri accounted for by the auditor general yes kakati singa osanga minisaalo ku gavumenti alina district ngebikumi bibiri nga buli district emuleta miliyoni ebu buli mwezi mugagga muzibu kubayakiriza bano okuteekawo emisolo egyekimpatiira ate baabantu nebalowooza nti emisolo gino gyebasolooza ku mukyomo ne ku byalo n'emyalo museveni yagisolooza these are local government taxes siza museveni but they make it kakati tokiraba nti webazanyira museveni luli akazanyo kebamuzanya baddira national task committee nga ya museveni hmm. ne prime minister's office kati nebaddira kalolo okulutunga yagattayo wombi ziri sente eza museveni initiative sente za museveni ye odita waazo odita geno odits money only which has originated from parliament byombi mm. babigattawa this is why nti nabbanja sente bwezazze yazibajjeeko bano nga bazitwalako akawunti ki kati nkubuuza akawunti eyo kalola okututu yali siginatole bwe yahandis over bawerezayo sigini kyazempya eyo nabbanja akawunti gyeyogedde kalola okututu abadde agisayiningako naanaanti ah, ate museveni anasayininga nkugambe mm. tekatulina ebig kwalo bakatongole bavayo ne bagamba mm. tukoze ku buli boda ya uganda ekifo e, webachekingira omusaayi okulaba covid ku borders abavuzi nga bajja which company was contracted biri ruda where are they and which money was involved two kakati abakatongole bo babikola naye nga naye nga kakiiko katunde ruda wa waggulu bakatongole ne bagenda mu toyota ne bagulayo emotoka ebikumi bisatu ku sente za museveni where are the vehicles ziri wani azoogerako hmm. kakati ebintu ebyo bye byatuviiriddeko hmm. okufa abangi mu phase 2 this must be done what understood properly there are two committees ekyokubiri am not seeing this geno lusoke in action president yamwogerako naye aliruddawa kubaka wakati nenabanja yenyini yali badde anoonyamu yagidde mu crisis this is a crisis situation mm -hmm. nabbanja yajidde mu kurisi tayina kubeera na hanemoon tagiyina era tagiyina yes kati what do you do has nabbanja visited any of the oxygen producing companies eh, yagenzekowokumukaaga yabagamba oh, nti nze nina okisigen wabwerere njagala eh, mulufing hmm. oba lufing yabagamba nina okisigen wabwerere kyenjagala kiri kimu kikonteina naye ngero yiddoyo nayogala waggula buguzi we got oxygen from ki nairobi nabaga kana kagonde ka covid wakalaba kano konavir mm. profesa naziru yajja wano n'omuvubuka bamuyita kyakulaga hmm. is an expert on viruses ali mu america nebakolagana ne magola profesa baali bamuganya okulaba museveni mm. naye fakitole eyo eri matugga ekola egenda kukola for, only for american gundi American market. Mm. Bamini sabali bali nyeyo. Quality chemicals eyo jola. Ekole dagala lyo nalyo nalyo na. Lino lyo era bajeyo lyo gwanga. Not an, an organized institution. In organized institution tebaze bila musi kati bawana bawana bawana bawana bawana. <laughs> Why, why don't you go to organized institutions? And uh, I tell you no mchala mucha, mucha, lyalagawa. President lyalyo chinga. hiyo dawa ikwenda wapi sisi dawa hiyo mukazi ndio mchala president yali yali katibali kusimanya uh, ode kusimanya na na kubanga mwali muri mu abajirimu they fear to work bakubye bana abasajja bana batabani barukwa kaba barukwa kaba bakola habuze babakubye rani bali togwa bali bali babanyigirira kubata bashobora bakoleramu kati bwe kinabanga mwe temutegedde nti kano kalolo kajja kujja enkoko ku maji akalulu kapaziza musoti jali owa spain jali owa italy jali eh, trump olowooza ekyali kimumizisa kulolo queen kyaliki mm. kalulu nga kamutwala ejudgment yabantu temuzanyiranga ku kintu ekigatta abantu awamu ekintu kyonna ekigattira abantu awamu irrespective of tribe political affiliation temukizanyirangamu what a person feels tugeze singa kitaawo abanga mukinjanja naye ngaatunda enyama mbi oyo nojugula lwampaka kuba ye kitaawo mm. otuma mwana wakumuliraano so this issue of covid must be handled by we people fe abantu benyini batakkiriza olubimbi lwaffe butakkiriza kakwatibwa nabagana nti sibiyita biragiro bya museveni mbiyita museveni zisirapu nabyo binaafu ta effect two draga yonna ebeera nafe tayifekiti kakati mwe mugende mugende bangi nnyo enkya bajjajiwananga ettaka lya nanyonga ettaka lya nanyonga nekalinali nsubuka omugenzi yayimira nagamba nti obanga omukazi katonda amuwadde munenya wake ani yali ettaka lya nanyonga myamu very conscious my priority is not to get it and i will not get it kubaga kati abonze nawulidde bye bayogedde